नशे से चढ़ गई कुड़ी नशे से चढ़ गई पतंग से लड़ गई कुड़ी पतंग से लड़ गई नशे से चढ़ गई कुड़ी नशे से चढ़ गई पतंग से लड़ गई कुड़ी पतंग से लड़ गई ऐसे कैसे